siksi on hyvin tärkeää kiinnittää nyt huomiota yliopistoopetuksen laatuun. Kun akatemiaprofessori Erno Lehtinen puhui Jyväskylän yliopiston messutapahtumassa ja nosti esiin huolensa yliopistoopetuksen laadusta, messujen järjestäjällä e-education-hankkeella oli siihen vastaus valmiina. Yritämme löytää uudenlaisia keinoja kouluttaa – asiantunti, asiantuntijoita tulevaisuutta varten? E-education jo itsessään niin terminä viittaa siihen, että olisi tarkoitus niin edistää teknologian integrointia oppimiseen ja opetukseen näissä kehittämishankkeissa. Mutta sitten se, se että millä tavalla, niin kyllä meidän tarkoitus on edistää semmoista kehittämishanketyötä, joka, jossa tämmöinen oppijalähtöisyys joustavat opiskeluratkaisut olisi esillä. Kyllä mä sanoisin, että tämä on erittäin hyvä esimerkki tästä kokeilukulttuurista ja siitä, että rohjetaan lähteä kokeilemaan. Ja kun lähdetään kokeilemaan, niin kaikkihan ei välttämättä onnistu täydellisesti. Pitää rohkeasti kokeilla vaan ja sieltä syntyy sitä uutta. E-Education-hankkeita on toteutettu tähän mennessä parikymmentä. Ne tarkastelevat yliopistopedagogiikkaa monesta näkökulmasta. Miten yliopisto kehittää asiantuntijuutta? Miten uusi pedagogia istuu eri oppiaineisiin? Miten e-kirjat, videot ja älylaitteet soveltuvat opetukseen? Miten opiskelijat hyödyntävät omia mobiililaitteitaan? Me ollaan tuolla tietotekniikan laitoksella lähinnä koulutusteknologian opiskelijoiden kanssa testaatu mitä ihmeellisempiä mobiilioppimisen sovelluksia ja alustoja ja muuta yritetty löytää sitten hyviä hyviä tota, sovelluksia käyttöön jaettavaksi muille, hyviä käytänteitä, mitä asioita pitäisi ottaa tota, asioissa huomioon, kun lähdetään mobiilioppimista tukemaan. Jos ajatellaan, että valtio on yliopiston maksava asiakas, osaava ja aktiivinen opiskelija on silloin yliopiston tuote. Mutta miten voimme arvioida tuotteen laatua? E-Education-hanke kehitti tähän tarkoitukseen opiskelijan toimijuusmittarin. Kyse on siitä, että miten opiskelija kokee sisällöt kiinnostavaksi, motivoituvansa, minkälaista pystyvyyttä hän kokee siellä kurssilla, minkälaiset kompetenssiuskomukset hänellä on niistä tiedoista ja taidoista, joita hän opiskelee siellä kurssilla. No sitten taas tämmöisiä sosiaalisia resursseja, niin nehän rakentuu siinä vuorovaikutuksessa niiden ihmisten kanssa siinä kurssilla. Eli kyse on siitä, että miten hän kokee saavansa vertaistukea toisilta opiskelijoilta, miten hän toisilta itse tarjoaa sitä, miten opettaja rakentaa tämmöistä luottamuksellista ilmapiiriä ja tarjoaa tukea sille opiskelijan oppimiselle. Sitten itsessään niin kuin tähän pedagogiikkaan sisäänrakentuneena, että minkälaisia valinnan vaikuttamismahdollisuuksia ja osallistumisen paikkoja opettaja rakentaa siihen, siihen opetukseen. Eli tämän kaltaisesta asiasta on kyse. Mittarilla on osoitettu, miten vuorovaikutteisempi oppimisympäristö vahvistaa opiskelijan toimijuutta. Opettajia se kannustaa yhteisölliseen pedagogian kehittämiseen. Näin Jyväskylän yliopiston kokeiluhankkeiden ja koulutuksen tutkimuksen tuloksena – syntyy palveluja, joilla on myös valtakunnallista merkitystä. Mulla on jotenkin semmoinen täpinä nyt tämän toimijuustutkimuksen kanssa, että sen kiinnostavuus niin kuin kasvaa tulevaisuudessa. Ja musta olisi hienoa, jos tämä yliopisto voisi olla semmoinen lippulaiva opiskelijoiden toimijuuden vahvistamisessa, myös tämmöisessä tutkimusmenetelmän kehittämistyössä.